культура в компанії це те, про що люди говорять і те, як вони роблять, коли їх ніхто не бачить, тому особливо керівництво. Я думаю, що це неписані правила, які відбудовуються, які важко передати, важко е затвердити наказом або якимось хендбуком. Е вони є, вони впливають і впливають на результати компанії. І тому використовуючи якісь певні методики, які допомагають е, створити нові правила або впровадити якісь нові е, підходи до праці в компанії, до роботи в компанії. Е, це дуже на часі. Я думаю, що впливає на результати, тому важливо для застосування. Як на мене, у спікера дуже гарне почуття гумору, дуже яскраві е, приклади з бізнесу, інших компаній, з прикладу е, свого життєвого прикладу. І е, я думаю, що ті практичні навики, які він дає, механізми і інструменти, вони Ну, готові до застосування будь-якій кампанії. Ми насправді пробували деякі варіанти е, вивчення корпоративної культури всередині, задоволення клієнтів, е, пройшли всі етапи створення власних цінностей е, в компанії, але це все-таки виглядає таким офіційним. Да? Тут йде мова якраз про такі більш життєві всередині компанії якісь. Можливості для знаходження можливості для і точок для зросту.